an academy. Let's crack it. Hi guys, my name is Kushal Singh and welcome to your mini law lectures. आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं that is of wagering agreements अब ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं which are based on pure luck यानी बेटिंग एग्रीमेंट्स जहां पे आप किसी के लक पे पैसे लगाते हो जहां पे आप कोई काम नहीं कर रहे there is no transaction involve and the money is being exchange और the consideration is being exchange only on the basis of luck that is known as a wagering contract जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग रेस लगा रहे हैं और आप और मैं वहां पे बेट लगा रहे कि ए जीता तो मैं आपको पैसे दूंगा और अगर बी जीता तो आप मुझे पैसे दूंगे तो that is a wagering contract that is a betting agreement India में कुछ एक्सेप्शन हैं इस एग्रीमेंट के नॉर्मली इस वेजरिंग एग्रीमेंट को जो है बिकॉज वो लक पे बेस्ड है उसे हम वैलिड नहीं मानते however horse rating racing lotteries in some state and casinos in some state is an exception to that wagering agreement.